die Regierung hat das Land der Shoah verkauft. Polizisten und Soldaten sind gekommen und haben uns vertrieben. Aber wir werden unser Land verteidigen. Denn wenn die Bergbaufirma hierher kommt, geht alles kaputt. Todo nos va a acabar. Im August 2016 räumten die ecuadorianische Polizei und die Armee das Dorf Nankins in der Amazonasprovinz Morona Santiago im Süden Ecuadors. Das Dorf wird von einer chinesischen Bergbaufirma beansprucht. Diese hat 41.000 Hektar Land in der Cordillera del Condor erworben und will dort Kupfer und Gold abbauen. Umweltschützer befürchten eine ökologische Katastrophe, die indigenen Shuar, die dort seit Jahrhunderten leben, befürchten den Verlust ihrer Lebensgrundlage. Die Shuar versuchten mehrfach, ihr Dorf wieder zu besetzen. Es kam zu Auseinandersetzungen, bei denen ein Polizist starb. Daraufhin rief die ecuadorianische Regierung im Dezember 2016 den Ausnahmezustand über die gesamte Provinz aus. Kurz vor Weihnachten 2016 räumten die Soldaten das kleine Dorf Zunzun. Als es dunkel wurde, sind die Soldaten gekommen und um 7 Uhr abends sind wir mit allen Kindern von hier geflohen, zu Fuß. Aber der Hubschrauber hat uns im Tiefflug verfolgt. Wir mussten uns verstecken. Meine Tochter war hochschwanger, aber weil wir mitten in der Nacht fliehen mussten, hat sie ihr Baby verloren. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind erst im April 2017 wieder nach Zunzuim zurückgekehrt. Wir wollen keinen offenen Tagebau, denn diese Gemeinde gehört unseren Vorfahren. Wir arbeiten, wir bauen Gemüse an, wir haben unsere Gebräuche, wir jagen und fischen. Wir leben unser Leben, so wie wir es immer gelebt haben. Wir feiern und tanzen. Das ist unser Buen Vivir. Wir werden nicht weggehen. Wir weichen keinen Meter. Wir werden unser Land verteidigen. Nuestro tierra es acá. Mi abuelo nació das ist unser Land. Mein Großvater wurde hier geboren, genau wie ich. Meine Kinder sind hier geboren und hier werden sie auch sterben. Wir haben kein Land, wo wir sonst leben könnten. Und deswegen sagen wir, wir wollen keinen Bergbau. No la minería.